eu non digo que teñamos que estar todo o día de morga, meu, pero que sí que é verdade que hai xente que está todo o día de aquí para lá, que se unha cervexe por aquí, que se unha tapa por ali, que si jiji, jaja, sabes? Toda esa merda, pero hai que saber cando estar serios, tomar decisións, pero podría ser todo un pouco máis positivo. Abrir a mente, non sei. Por exemplo, eu estou con Laura. Estamos na miña casa, ela tira do meu sofá, tranquiliña, a casa dormida. E eu nun acto instintivo agarro a man. E síntome como un parvo ata que ela non me devolve o pletón, pero... Hostia, meu, algo ten que haber. O caso que con estas, achégome e dígolle, cunha voz sensual, dígolle, se queres, podes quedar a dormir. E nada. Non. O carallo. Eu penso, onde queda todo feito? Todo o que pasamos, non? Se che digo a verdade, Alvariño, creo que a xente é adicto ao pesimismo. Todo de negatividade, todo de caras tristes. Non pode ser. Xa está ben. Chorando non se consegue nada. E se queren facernos calar ou poñenos todas as trabas do mundo, pois a tomar polo cu. Berremos máis e máis alto. Temos que cambiar o mundo. Pensa na educación que están a recibir todos os nenos son a próxima xeración perdida. Eles tamén merecen saber a verdade. A metade dos nenos que cambiaron o xabarín por Leticia Sabater son os que agora din Sí, bueno, la verdad es que vivimos por encima de nuestras posibilidades. Manda carallo, Cunqueiro. De todos os galegos e galegas que existen, tivo que ser Mariano Rajoy o que chegou a presidente. Vai a leria que se trae o tempo. E agora a xente sorprendese e din Pois ei, non esperaba isto. Ai, pois el non dixo tal cousa. Ai, pero fai o que pode a herencia. Viven do pasado e prometen a xente o futuro. E mentres tanto no presente, robanche os cartos, a casa, a dignidade, a sanidade, e ata que topen a forma de poñerlle prezo ao aire non paran, cunqueiro, digo xo eu, que non paran. Somos un país de pandereta, sen a pandereta. Pero nós os galegos temos algo distinto. Unha marca. E non a marca España, non. Unha de verdade. a retranca. E nosa, inventámola nos. Temos que sacarla, que cambiar mundo. sin berros, sin violencia, coa risa. Foro negativo. Eles que sigan a robar, a mentir, a meter yo medo el cuerpo a gente, Nos, coa Vaya cabrones.